axborot urushi davrida yodda tutish kerak bo'lgan eslatmalar har qanday urush tugaydi xalqlar turfa xil odamlardan tashkil topgan hamma urushda qatnashmaydi hammani ham yoppasiga haqorat qilish yaramaydi siyosatchilar kelishib olishadi sen esa o'z g'oyaviy raqiblaringga ag'dargan mag'zavang bilan qolasan urush paytida hamma yolg'on so'zlaydi shuning uchun o'zing haqiqatligiga yuz foiz ishonch hosil qilmagan axborotni tarqatma tekshirib ko'r agar nimadir haqida yozishni istasang faqat o'zing o'z ko'zing bilan ko'rgan o'zing guvoh bo'lgan hodisa haqida yoz mana shu xolislik qolgani yolg'onga sherik bo'lish siyosatga nisbatan o'z munosabatingni bayon qilmoqchimisan marhamat, buning uchun birovni haqorat qilish shart emas. Agar bir odamning fikri senga yoqmasa, o'sha şey fikrga munosabat bildir. Uni aytgan odamga targ'a yopishtirma. gibi o'zingga begona odamlardan kalış bu patologiya. Insonlar orasidagi o'zaro munosabat hatto oila yoki mehnat jamoasi darajasida ham murakkab kechadigan jarayondir. Davlatlar ise munosabatlar esa yanada murakkabroq. Fakat ahmoq odam yana yuz berayotgan hodisalarga soddalik bilan yondashadi. Shuning uchun xulosa şaşma, shoshma, ahmoqlardan Hem Hamisha insan bo'lib qol va birinchi bandni yodingda tut.